Yo, what's up? So, welcome back. So, makalipas ang ilang araw na inilabas nila Surhenyo at Santo ang kanilang kanta na Hapunan, ay ilang araw din ang nakalipas para mapansin ito ng mga reviewers. At dito nga ay napansin ng mga letra ng kanta na hapunan na lumalabas ay simpleng panira nga ba sa hari ng Pinoy rap na si Andrew E. Well, wala namang name drop dito kundi ang katagang kuya sa umpisa ni hindi nabanggit ang pangalan ng Donggalo sa lyrics. Pero reaction ng iba ay tinira nga ba? Well, kayo na lang ang umusga mga tol. Comment nyo dyan sa ibaba. Tuloy-tuloy tayo. Tapos nga ay inulan ng diss si Surhenyo galing sa mga artist ng Donggalo. At isang reactionist pa nga ang sinabihan si Surhenyo na bobo. Yun yung katotohanan doon. Kasi hindi ka namang kilala eh Surhenyo! Surhenyo! Gising! Surhenyo, gising! Surhenyo, napaka-bobo mo, putang ina mo. At isa sa mga nag-diss kay Surhenyo galing sa Donggalo ay si Yang Wan. Sa kabilang banda naman ay sinagot naman ito ni Surhenyo sa kanyang social media. Ang sabi ni Surhenyo lahat ng tira nyo supot. Santo, bumili ka ng asete. Pangontra kabag sa kakatawa. Yung mga YouTuber ko no, napakawala ninyo din ang mga bobo. Maghimay, sayang ang oras. At sa post nga ito ni Sorhenyo ay nag-comment pa dito si Yang Wan ng Donggalo. Sabi na Barbie. At yun nga, pinagkagulan pa ito ng ibang mga supporter. Sa kabilang banda naman ay eto lang, nagsalita na si Supremo, ang isa sa kuya ng mga Donggalo artist. At sabi pa dito ni Idol Supremo, hindi naman inaano tapos nagpasikat, nagpakahenyo. Kapag pinatulan, kami ang lalabas na masama at manghihila pababa. Hehehe, <laughs> galing na strategy. Sino pa kaya ang next? Umangkas na kayo para isang tuhog lang. 2021 na, 'di ba? Sa inyo nang galing pero ang style nyo bulok. Evolve-evolve din ng strategy, hindi puro flow lang ang binabago. PS tandaan, nagbabala na sa inyo at hindi nagkulang. Sige lang, angkasan nyo pa at samahan ng mga bulok para malaman natin kung sino-sino talaga kayo. Ayan, nagbabala na si Supremo. So, ayo mga tol, anong masasabi nyo dito? please comment down below at basahin natin yan isa-isa. Okay, saya naman ang ating kapaskuhan Dahil ng Pilipinas ay makakabangon na sa pagkakalugmok dahil ang dalawang idolo na sina BBM at Saray nagsama Ito na ang hiling mo, napakagandang pamasko Mararamdaman mo ang tunay na saya ng mundo Sila ang aming pambato, para sa pagbabago Halos sila ang sinisipin sa perlas ng silangan ng ating hinihintay tunay Kay Bongbong at Inday Ang pag-asang hinihintay Makabayan, makatao, makadyos Ang kanilang taglay Kaya ang hanap ng bayan Si Bongbong pag-asa na aming hinihintay